पाथी भाँडा माता ठुलो पाथी भएर माता हुनुहुन्छ है ल सबैजनाले दर्शन गर्नु होला सबैजनाले हुनुहुन्छ होइन आफन्तजनहरूलाई सबैजनालाई सेयर गरिदिनु होला र यो भिडियो चाहिँ जति धेरै तपाईँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको मनोकामना मनोकामना पनि त्यति नै पुरा होस् होइन म यहाँ तपाईँहरूको पनि भाकल सबैजनाको म यहाँ राखिदिनेछु होइन जति पनि अहिलेसम्म नमिलेका कामहरू छन् सम्पूर्ण कुराहरू मिलोस् मेरो पनि तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै शुभकामना छ है ल त्यहाँ माता एकदमै त्यहाँनिर हाम्रो पाथी माताको दर्शन गर्न आउनुभएको है माता अलिक र मैले हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लागि पनि प्रार्थना गरिसकेँ उहाँहरूको एकदमै जित होस् राम्रो होस् गर्न सक्ने प्रार्थना उहाँहरूलाई हामीले गरेका छौँ शुभकामना छ जित होस् र जय देश जय नेपाल ल हाम्रो साथी पुरा हिउँमा इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ ल हेर्नुहोस् ल फर्स्ट टाइम उहाँको हुनसक्छ यति यति साह्रो इन्जोय आमामा क्लाइम्ब मोटर क्लाइम्बिङ ल स्नो स्नो स्नो बल चोट कान्ति सित मृषत्य निन्दित शारदेन्दु यत्र हि कथम बिल सतीमा सिताङ्ग शोभ वृन्दावने विकिमय मनगाङ्ग सङ्ग राधा मुकुन्द मेरो शुभ नाम चाहिँ अनिस थलङ हो है नेपाली नेपालीमा पाथिवरा हो माथलो फेदी चाहिँ त्यो रहेको छ यो यो चाहिँ स्वर्ग मान्छे अब मरेर गएपछि स्वर्गमा पुगिन्छ भन्छन् होइन त्यो गलत हो स्वर्ग वास्तवमा यही हो है यहाँभन्दा स्वर्ग अर्को छैन दुनियाँमा हाम्रो उहाँ चाहिँ Ravi Pokharel bachelor clear pass गर्ने मान्छे एकैचोटिमा यो हाम्रो सगरमाथाको उचाइ चाहिँ चार आठ हजार आठ सय अडचालिस रहेको छ भने यो मन्दिरको चाहिँ चार हजार रहेको छ लगभग आधी है यहाँ हाम्रो जिग्रीले चाहिँ यहाँ बोर्डमा के लेखेको छ उहाँले मकै खाइराख्नु भएको छ यो कसरी पढ्नु हुँदो रहेछ हामी हेरौँ है त पाथिबारा माता के जय हो जय हेरीको चाहिँ अलिकति कथा लुकेको छ यो मन्दिरमा चाहिँ कथा के छ भन्दाखेरि हेलो गुड मर्निङ नमस्कार सबैजनालाई है ह्याप्पी न्यु इयर दुई हजार अस्सी सबैलाई शुभकामना छ दुई हजार अस्सी सालको अनि म चाहिँ यो ताप्लेजुङ जानलाई हिँडेको ताप्लेजुङ आज यात्रा हुनेछ मेरो पाथिभारा मन्दिरमा र म यहाँ चाहिँ अहिले यो सुन्दर ठाउँ इलाम भन्ने ठाउँमा छु यो पाँच थर र अनि hello hello happy new year दाईहरूलाई ल हामी चाहिँ अब पाँच थर हुँदै ताप्लेजुङसम्मको यात्रा गर्नेछौँ र हामीलाई एकदम यात्रामा एकदम सहज तरिकाले यात्रा गराइराख्नु भएको छ हाम्रो ह्यान्डसम गुरु हुनुहुन्छ है एकदम उहाँले चाहिँ हामीलाई राम्रोसँगले यात्रा एकदम आनन्दले होइन म पनि अब हामी फिदिमको यात्रामा छौँ साथीहरू पछाडि हुनुहुन्छ हेलो गाइज हेलो हेलो के छ यात्रा रमाइलो भइरहेछ ह्याप्पी न्यु इयर सबैजनालाई है ल एउटा एउटा एउटा टिक एउटा टिकटकमा फेमस भएको छ नि मासु मिठो खसीको दुई हजार अस्सीको शुभकामना ल हामी चाहिँ यो राँके बजार आइपुगेको छौँ यो डाँडाको टुप्पामा रहेछ एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ है यो गेट पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ गाडीहरू विभिन्न ठाउँमा जाने गाडीहरूको स्ट्यान्ड पनि रहेको रहेछ यहाँ साथीहरू अहिले हामी यो पौवा भन्ज्याङ भन्ने ठाउँ आइपुगेका छौँ पौवा भन्ज्याङ भनेको चाहिँ समुद्र सतहबाट आठ हजार दुई सय फिट माथि रहेछ यो अगाडिको देख्दै गर्नुभएको बजार चाहिँ यो फिदिम बजार रहेछ एकदमै ठुलो एकदमै राम्रो लाग्यो यो चाहिँ पाँचथर जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो आज यो मौसम नखुलेको कारणले चाहिँ अलिकति धुम्म धुम्म भइरहेछ अब यहाँबाट चाहिँ यात्रा हाम्रो ताप्लेजुङको अलिकति सहज पर्नेछ हामी आधी बाटोभन्दा अलिकति अगाडि आइसकेको छौँ र साथीहरू म चाहिँ अहिले यो फिदिमको बजारमा आएको छु र यहाँको माहौल चाहिँ अलिकति तातो तातो लाग्यो मलाई अलिकति गर्मी गर्मी हुँदो रहेछ किनभने यो चाहिँ पाहाडबाट माथि इलामबाट झरेपछि यो चाहिँ तल गोइरीमा पर्दो रहेछ त्यो भएर अलिकति तातो तातो हुँदो रहेछ मौसम बजार हेर्न सक्नुहुन्छ भर्खरै यो पिस गर्नलाई तयारी गरेको बजार रहेछ हामी अहिले चाहिँ बिहानको समय कति भयो भन्दाखेरि दस ठ्याक्कै दस बज्यो है र साथीहरू यो चाहिँ हामी काबेली खोला भन्ने पुल खोलामा आइपुगेको छौँ हाम्रो गाडी त्यहाँ पछाडि छ म गाडीबाट उत्रेर यो ड्राइभर साहबलाई भनेर म यो जुन सिमानामा यो उत्रेर बनाएको भिडियो बनाएको हो यो खोला चाहिँ ताप्लेजुङ र तपाईँको यो पाँच थर जिल्लाको सिमाना हो यहाँदेखि चाहिँ अब हामीलाई लगभग अब यहाँ हामी आइपुग्दाखेरि लगभग दुई बजेको छ र साथीहरू हामी चाहिँ यो ताप्लेजुङ बजारमा आइसकेको छौँ यो ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम यसलाई ताप्लेजुङै भन्छ ल अब यहाँबाट यहाँ यहाँभन्दा माथि चाहिँ अब तल्लो फेदीसम्म चाहिँ गाडी पाउँछ यहाँबाट अब हामी यहाँबाट तल्लो फेदीसम्म गाडी चढेर जानेछौँ फेरि त्यसपछि हाम्रो पैदल यात्रा हुनेछ तर साथीहरू हामी चाहिँ यो तल्लो फेदी काथी भाडाको तल्लो फेदी आइपुगेको छौँ र अहिले समय भएको छ लगभग तिन बज्न आँटेको छ यो चाहिँ तल्लो फेदी हामी जानुपर्ने चाहिँ माथि देखिँदैछ माथिल्लो फेदी चाहिँ त्यो रहेको छ लेट्स सी साथीहरू है अब हाम्रो चाहिँ यहाँबाट पैदल यात्रा सुरु हुन्छ यहाँबाट चाहिँ गाडीहरू केही पनि जाँदैन हामीले पैदल यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ एकदम ह्यान्डसम ट्यालेन्टेड मित्रहरू हुनुहुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु है हाम्रो उहाँ चाहिँ Ravi Pokharel bachelor clear pass गर्ने मान्छे एकैचोटिमा है के छ कस्तो कस्तो लागिरहेछ मन्दिर त्यही त होइन बाटामा आउँदाखेरि अब हाम्रो विभिन्न होइन रमाइलो भइरहेछ हाम्रो रवि पोखरेल एकदम ह्यान्डसम ट्यालेन्टेड अर्को मित्र हुनुहुन्छ हाम्रो पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ स्याहाँ स्याहाँ गरेर हाम्रो निरज पौडेल निर निर्मल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ के छ कस्तो लागिरहेछ यात्रा यात्रा नयाँ वर्षको पहिलो दिनको यात्रा यहाँभन्दा रमाइलो के होला हामी चाहिँ नयाँ वर्ष दुई हजार अस्सीको पहिलो दिनमा छौँ हाम्रो यो यात्राको चाहिँ दोस्रो दिन हो तर आज new year happy new year सबैजनाले है ल च्यानल सबैजनाले चाहिँ भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला है च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला अब हामी छिटै नै पाथी भएर मन्दिर पुग्दैछौँ त्यसै गरी हाम्रो अर्को मित्र हुनुहुन्छ सुजन घिमिरे मित्र हुनुहुन्छ के छ एकदम मजा आइरहेछ एकदम नयाँ वर्षमा मातालाई भेट्न हामी होइन हजुर यहाँ तल्लो फेरिसम्म आइयो हिँड्दैछौँ रमाइलो छ भएर माताले जुराउनु भयो यो साल अब यहाँभन्दा खुसीको कुरो के हुन्छ सबैलाई आउन अनुरोध गर्दछु ल यो ठाउँ चाहिँ अब हाम्रो है अब हिन्दू धर्म जति पनि हामी हिन्दू धर्म मान्छौँ यो पाथिभारा मन्दिर चाहिँ एकचोटि दर्शन गर्नु होला सबैजनाले पछाडि देख्दै हुनुहुन्छ हामी आएको बाटो थियो एकदमै अफ रोड एकदमै डेन्जर बाटो थियो यो चाहिँ तल्लो फेदी भन्दो रहेछ पाथिभारा माताको मेरो पनि पहिलो यात्रा हो यो साथीहरू कोही पनि आउनु भएको थिएन पहिलो सबैको पहिलोचोटि हो है यो उकालोमा चाहिँ एकदमै स्यास्या हुँदो रहेछ अब माथिसम्म कसरी यात्रा गर्ने होइन ल ह्याप्पी न्यु इयर है सबैजनालाई ल दर्शन गरेर आइसक्नु भएको हो ल हो ल नयाँ वर्षमै दर्शन गर्नुभएछ ल सबैजनाको इच्छा चाहना मनोकाङ्क्षा के के माग्नु भएको छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू पुरा होस् पाथिभारा माताले सबैजनालाई कल्याण गर्नुहुनेछ र ल देख्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ लाली गुराँस लाली गुराँस चाहिँ ठ्याक्कै यो बेला फुल्ने सिजन भएर ठ्याक्क यो अन्तिम अन्तिम बेलामा हो मिठो लाली गुराँस देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर के लेखेको रहेछ मुकुम लुङ युङ माङ युक्वा ओ लाम्दा कसेवारो भनेर लेखेको रहेछ मैले बुझिनँ सायद तपाईँहरू अब यो सेवारो भन्ने बित्तिकै अब लिम्बू समुदायले बोल्नुहुन्छ सेवारो भनेको नमस्कार त्यति बुझेँ मैले चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने के लेखेको कमेन्ट गर्नु होला ल ल यो अगाडि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो लाली गुराँस फुलेको रहेछ पिङ्क कलरमा हामी यो तराईवासीलाई चाहिँ यो लाली गुराँस अनि यो पाहाड देख्ने बित्तिकै खुसी भइदिइहाल्ने क्या हामीलाई खुसी हुनलाई धेरै ठुलो कुरै चाहिँदैन रे लाली गुराँसको बोटमा हेरेर मक्खसँगले मक्ख भइदिइहाल्ने कि हामी जति उकालो लाग्दै गयो होइन हाम्रो यो श्वास प्रश्वासले चाहिँ हामी त्यति माथि उकालोमा जाँदैछौँ भन्ने हामीलाई भान भइरहेछ ल यहाँ आमा हुनुहुन्छ एकजना एकदम कम्मरमा हात लाएर जोड तोडले हाम्रो पाथिभारा माताको दर्शन गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ कहाँबाट आउनुभएको दिदी काठमाडौँबाट ए र काठमाडौँदेखि यो चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्म जति पनि मान्नुहुन्छ है हाम्रो भारत त्यस पछाडि नेपाल त भइहाल्यो त्यस पछि अरू अरू कुन कुन देशमा हाम्रो नेपाली हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना चाहिँ यहाँ दर्शन गर्नलाई आउनुहुन्छ आ यो हाम्रो सगरमाथाको उचाइ चाहिँ चार आठ हजार आठ सय अडचालिस रहेको छ भने यो मन्दिरको चाहिँ चार हजार रहेको छ लगभग आधी अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ है लाली गुराँस एकदमै जतैततै सबै बोटमा ढकमक लाली गुराँस फुलेको ल हामी यहाँ माथि आइसकेपछि चाहिँ यो ढुङ्गामाथि ढुङ्गा अडाउने प्रतियोगिता हुँदो रहेछ कसले अड्याउँछ है त वा वाह वाह ल उहाँले अड्याउन सफल हुनुभएको छ अब हाम्रो एकदम जयन्दार मित्र थिमलजीको पालो छ ल ल के हुन्छ है त ओ नो उहाँको त कटेर गयो यार ओ गुड गुड सेकेन्ड ट्राईमा उहाँले ठ्याक्कै अड्याउनु सफल हुनुभएको छ अब हाम्रो रवि सरको पालो है त यहाँ रवि सरको पालो ओ good good good good good ल दामी अब म हान्छु है त म हान्छु है अडियो अडियो ल मेरो चाहिँ एकदमै होइन अघि रेडबुल खाएको इनर्जी धेर भएर हाम्रो यो क्रस गरिसकेको रहेछ र यहाँनिर चाहिँ एकदमै यो ढुङ्गामाथि ढुङ्गा अडाउने दामी हुँदो रहेछ है यहाँको प्रचलन यहाँ आउँदाखेरि एकछिन लेक लाग्यो भने मान्छेलाई रमाइलो गर्ने यो एउटा ठाउँ पनि र लाग्यो मलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो जिग्रीले चाहिँ यहाँ बोर्डमा के लेखेको छ उहाँले मकै खाइराख्नु भएको छ यो कसरी पढ्नु हुँदो रहेछ हामी हेरौँ है त के लेखेको छ अरे सर बारा माता कि जय हो जय हो जय र साथीहरू हामी चाहिँ यो माथ्लो फेदी भन्ने ठाउँमा आइसकेको छौँ माथ्लो फेदी चाहिँ ठ्याक्कै यही हो दाइ कति लाग्छ अब मन्दिर पुग्न त्यसो भए अहिले गएर दर्शन गरेर आउनु भ्याइँदैन है आज दोस्रो दिनको हाम्रो यो यात्रा चाहिँ लगभग अब हामी यहीँ टुङ्गाउने हामीले सल्लाह गऱ्यौँ ल हाम्रो साथीहरूले पनि यहाँ के भन्नुहुन्छ होइन यहीँ बस्ने कि जाने केटा हो मन्दिर जाने कि बस्ने भोलि जाने हो ल हाम्रो सबैको सल्लाहअनुसार चाहिँ हामी मन्दिर भोलि नै जाने सल्लाह भयो ल भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला है अब हामी भोलि बिहानै सबेरै तिन चार बजे उठेर यात्रा गर्नेछौँ हेलो गुड मर्निङ साथीहरू अब हामी चाहिँ बिहान अहिले बिहानको चार साढे चार चार लगभग बजेको छ अब यहाँबाट चाहिँ हामी पाथिभरा मन्दिरको लागि निस्किँदैछौँ ल साथीहरू है हामी चाहिँ अब यहाँबाट टक्क चिया खाएर अगाडि बढ्ने भन्ने प्लान भयो हामी चिया खाँदैछौँ दिदीले मिठो चिया बनाउनु भएको रहेछ अब हामी यहाँबाट मन्दिर लगभग दुईदेखि अढाई घन्टा हिँडेपछि हामी मन्दिर पुग्छौँ ल साथीहरू बाटोमा इन्जोय गर्दै जानुपर्छ भिडियो हेर्दै गर्नु होला है त ल यहाँबाट चाहिँ हामी यो मोबाइलको बत्ती बालेर अगाडि बढिरहेको छौँ पहिले चाहिँ यो भएर मन्दिरमा आउँदाखेरि बाटोमा बत्ती हालिदिएको रहेछ अहिले चाहिँ चट्याङहरूले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बत्तीहरू निकालेको अवस्था रहेछ ल यहाँनिर चाहिँ एकदमै उकालो ठाडै उकालो रहेछ है यहाँबाट चाहिँ एकदमै पार गर्नलाई अलिकति दमै लगाउनु पर्ने हुनसक्छ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि तल त्यहाँ यो बाटोबाट हामी हिँड्दै हिँड्दै आएको हो र यहाँ एकदमै स्याहाँ भएको अवस्था छ र यो मन्दिर आइपुग्ने बेलामा चाहिँ अलिकति सोचेको भन्दा एक्सपेक्टेड भर्सेस रियालिटी हुन्छ नि अलिकति तेर्सो तेर्सै बाटो होला सोचेको थियो अलिकति ठाडो रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ माथि त्यहाँ हिँडिराख्नु भएको छ ल हाम्रो साथीहरू चाहिँ एकदमै लहतरान परेर आइसक्नु भएको अवस्था छ उहाँहरू चाहिँ एकदम अलिकति थकित मुद्रामा हुनुहुन्छ के छ कस्तो लागिरहेको छ सर जयमा शक्तिले आज यहाँसम्म म आइसकेको छु ल यहाँको अब आजको हाम्रो ग्रुपको म्यान अफ द म्याच चाहिँ हाम्रो हाम्रो यहाँ रवि जिग्रीले जित्नु भएको छ होइन एकदमै अघि अघि अघि मलाई पछ्याउन पनि धेरै गाह्रो भइसकेको थियो मैले चाहिँ बल्ल बल्ल पछ्याएँ साथीहरू भर्खर आइपुग्दै हुन्छ ल साथीहरू अब यो चाहिँ उकालो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो ठाडो छ र साथीहरू हामी चाहिँ फाइनल्ली मन्दिरको गेटमा आइसकेका छौँ यहाँ आउनलाई चाहिँ एकदमै कष्टकर यात्रा भयो तर जे होस् इन्जोय पनि बबाल भयो होइन हाम्रो साथीहरूले यहाँ पूजाको सामग्रीहरू एकदम तयारी गरिराख्नु भएको छ के छ साथीहरू जय माता पाथी भारा जय हो जय हो ल फाइनल्ली आइपुग्यो होइन एकदमै यहाँ यहाँ अघि बाटोमा हिँडेर आउँदाखेरि चाहिँ खुट्टा दुखेर लखतरान परिसकेको थियो यहाँ आइसकेपछि त्यो खुट्टा दुखेको कहाँ गयो जाडो कहाँ हो र केही थाहा छैन होइन ल ल ल साथीले यहाँ पूजा गर्दै हुनुहुन्छ है सबैको प्रतिनिधि गरेर हाम्रो बाहुन बाजे हुनुहुन्छ ल आहा यो चाहिँ हाम्रो नेपालको मुटुको टुक्रा भन्दा पनि हुन्छ क्या यसलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम स्वर्गद्वारी के के केद्वारी छ होइन ल देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि हिउँ हेऱ्यो जमेर होइन आहा यहाँको यो भित्रको जुन यो गुन्जैमान यो घन्टीको आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ एकदमै के यो हामी यो धरतीमा जन्मेर यो एकचोटि मन्दिर चाहिँ आउनुपर्ने मलाई लाग्यो होइन अब तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न अब सबैजनाको परिस्थिति होइन एउटै समय हुँदैन सबैजनाको तागत अब सबैजनाको बल होइन एउटै हुँदैन तपाईँहरू सकेसम्म चाहिँ यो ठाउँमा आउनु होला पाथी भाडा माथिल्लो पाथी भाँडा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू तल्लो पाथी भाँडा जुन तल्लो पाथी भाँडा छ फेदी पाथी भाँडा त्यो फेरि पाथी भाँडाको चाहिँ दर्शन गरेर आउनु होला यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको छुट्टै के यो यो चाहिँ स्वर्ग मान्छे अब मरेर गएपछि स्वर्गमा पुगिन्छ भन्छन् होइन त्यो गलत हो स्वर्ग वास्तवमा यही हो है यहाँभन्दा स्वर्ग अर्को छैन दुनियाँमा म अब मन्दिरतर्फ अगाडि बढ्दैछु यहाँ तपाईँहरूलाई म अलिकति जानकारी दिन्छु यो हाम्रो पाथिभारा मन्दिर भनेको चाहिँ एकदमै मौलिक होइन पुरा पौराणिक यहाँनिरको चाहिँ अलिकति कथा लुकेको छ यो मन्दिरमा चाहिँ कथा के छ भन्दाखेरि पहिले हाम्रो यहाँ जुन यो फेदीमा यहाँ घरहरू हुन्थ्यो त्यहाँको घरहरू भएको मान्छेहरू चाहिँ यहाँ भेडा चराउनलाई गोठालो आउनु हुँदो रहेछ र भेडा चाहिँ एकदमै हराएको हराई हराएको हराई गर्न थालिसकेपछि चाहिँ किन हराएको हो त भन्दाखेरि विचार गर्दाखेरि होइन उहाँहरू यहाँ यहाँ माथि पाथी भाडाको जुन मन्दिर देख्नुभयो यहाँनिर शालिक देख्नुभयो पाथी भाडाको जुन माताको शक्ति देख्नुभयो त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो भे हराएको भे भेडा भेटिराख्नु भएको थिएन र उहाँहरूले चाहिँ त्यो भेडालाई त्यो हाम्रो हल्ला हराएको भेडा चाहिँ पाऊँ भनेर उहाँहरूले एकदम भाकल गर्नुभयो र यहाँनिर बलि चढाउनु भयो के त्यसपछि एकाएक यो पाथी माताको जुन शक्तिले चाहिँ त्यो बेडाहरू भेटिएको भन्ने जुन छ यो चाहिँ एकदम सत्य कुरो हो है र फाइनल्ली साथीहरू हामी मन्दिर दर्शन गर्दैछौँ वा इट्स अमेजिङ हात छिर्दैन किन सिराउनु पर्दैन ए कस्तो दामी भित्र छिरेको हुँदो रहेछ नि ए चढाउनलाई नि यहाँनिर चाहिँ भित्र हाम्रो यो मन्दिर सेवा समितिको हाम्रो एकजना ब्रदरले यहाँ मुखभित्रबाट मुखभित्र पैसा हुँदो रहेछ टक्क निकाल्दै हुनुहुन्छ है जय पाथिबारा माता जय हो जय हो जय हो वा श्री गणेशाय नम ओम जय श्री गणेशाय नम र यो भिडियोलाई चाहिँ एकदमै सबैजनाले सक्दो सेयर गर्नु ल यो सबैजनाले दर्शन गर्नुपर्ने कुरो हो र यो चाहिँ सकेसम्म सबै व्यक्तिहरू माझ पुगोस् र सबैजनाले सेयर गर्नु ल सबैजनालाई सेयर गर्नु होला यो भिडियोलाई जति सेयर गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई मागेको कुरो पनि त्यति नै पुग्नेछ भिडियोलाई चाहिँ एकदमै सकेसम्म सबैले सेयर गरेर होइन सबै आफन्त होइन आफआफ्नो जो जो आफन्त हुनुहुन्छ सबैजना भए ठाउँमा पुर्याइदिनु होला अब म यहाँभित्र मन्दिरको भित्र पनि छिरेर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु दर्शन गराउनेछु होइन सकेसम्म तपाईँहरू जो जो हुनुहुन्छ होइन आफन्तजनहरूलाई सबैजनालाई सेयर गरिदिनु होला र यो भिडियो चाहिँ जति धेरै तपाईँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको मनोकामना मनोकामना पनि त्यति नै पुरा होस् होइन म यहाँ तपाईँहरूको पनि भाकल सबैजनाको म यहाँ राखिदिनेछु है ल यो मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि यहाँभन्दा उतापट्टि काहीँ पनि छैन होइन कुनै पनि डाँडो छैन क्या यो चाहिँ सबैभन्दा हाइटमा एकदमै चिसो हावा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हावा चलिरहेको छ एकदमै चिसो छ यहाँको हावा महसुस गर्न सकिन्छ हावा हातहरू एकदमै लेक लाग्ने त अब यो मन्दिरमा आइसकेपछि एक्साइटेड भएर हाम्रो त्यस्तो छैन होइन तर जुन लेक लाग्ने अथवा तपाईँको चिसो चाहिँ एकदमै चिसो महसुस भइरहेछ होइन सर फोटो यो चाहिँ हाम्रो पाथिभारा माताको छ सबै पाथिभारा माता ठुलो पाथिभारा माता हुनुहुन्छ है ल सबैजनाले दर्शन गर्नु होला सबैजनाले दर्शन गर्नुहोला मैले भर्खरै दर्शन गरेर आइसकेको छु यो चाहिँ मेन पाथिभारा हुनुहुन्छ पाथिभाराको अनुहार तल माथि देख्दै हुनुहुन्छ चाहिँ मेन पाथिभारा पाउ पाथी पाथिभारा चाहिँ तल दर्शन गर्ने है ल यो चाहिँ मेन है सबैभन्दा हामीले सबैभन्दा मेन दर्शन गर्न आएको भनेको पाथिभारा भनेको उहाँ हुनुहुन्छ है पाथिभारा माता हाम्रो हाम्रो एकदमै आस्था होइन भगवान्प्रतिको जुन आस्था हाम्रो चाहना हाम्रो यो हिन्दू धर्मप्रतिको जुन आस्था चाहना छ हाम्रो सम्पूर्ण मनोकामनाहरू हाम्रो पाथिभएर माताले पुरा गर्नुहुन्छ है सर यता फर्केर यता बढ्नुहोस् यता बढ्नुहोस् यहीँ छोडिदिनु पर्छ यहीँ छोड्ने अर्को पर्छ त्यहाँबाट लिने ल अघि हामी आउँदाखेरि चाहिँ खासै लाइन थिएन होइन अहिले चाहिँ एकदमै लाइन यहाँ बढिसकेको अवस्था छ यो चाहिँ यहाँबाट यताबाट हामी लाइन बस्दै गएपछि यताबाट गएपछि त्यहाँनिर हाम्रो नै नरिवल फुटाउने हुने रहेछ त्यहाँ नरिवल फुटाएर नरिवलको पानी चढाइसकेपछि हामी यताबाट दर्शन गर्दै आउनेछौँ र यहाँबाट दर्शन माताको दर्शन गर्दै गर्दै हामीले ल्याएको कुरो यहाँबाट चढाएपछि हाम्रो भएर माताको चाहिँ त्यहाँबाट हामीले दर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ है र त्यहाँबाट चाहिँ चट्ट हामीले दर्शन गर्नु ए सर सर सर यहाँबाट दर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ है ल हाम्रो पाथिभरा माताको यहाँबाट दर्शन गरिसकेपछि चाहिँ चट्टसँगले यता बाहिर निस्किसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अगरबत्तीहरू होइन हामीले ल्याएको बत्तीहरू अगाडि बाल्नुपर्ने हुने रहेछ ल त्यहाँनिर बत्ती बालिसकेपछि चाहिँ अब लगभग हाम्रो पाथिभरा माताको दर्शन सम्पूर्ण रूपमा सकिने रहेछ जय पाथिभरा माता सबैलाई कल्याण गर्नुहोस् है पाथिभरा माताले जति पनि जनाले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाको मङ्गल कामना इच्छा चाहना रोग होइन जति पनि अहिलेसम्म नमिलेका कामहरू छन् सम्पूर्ण कुराहरू मिलोस् मेरो पनि तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै शुभकामना छ है ल त्यहाँ माता एकदमै त्यहाँनिर हाम्रो पाथिभारा माताको दर्शन गर्न आउनुभएको है माता अलिकति उहाँलाई चढिसकेको अवस्था छ माता आउँदै हुनुहुन्छ ए ल अब हामीले चाहिँ टिका लाउनुपर्ने हुन्छ है म टिका लगाएर आउँछु यहाँ अगाडि गुरुबा हुनुहुँदो रहेछ म चट्टसँगले टिका लगाएर आउँछु टिका लगाएको छैन दर्शन गरिसकेपछि खोइ गुरु कता हुनुहुन्थ्यो गुरु हजुर हो मलाई टिकाहरू लगाइदिनु पऱ्यो हजुर मृषति निन्दित शारदेन्दु यत्रैकतं विलसतिम सिताङ्गशोभ वृन्दावनेऽपि किमय मनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्द युगलं तन्मृष कालिका दिव्य नमो नमः मलाई यहाँ तिलक लगाइदिनुहुन्छ ल हाम्रो माताले तिलक लगाइदिँदै हुनुहुन्छ माता पिता हजुर लगायत हजुरको सम्पूर्ण परिवारको विघ्न बाधा हरण धन गर्ने सुख शान्ति समृद्धि मनै मनोइच्छित फलपाती माता पशुपतिनाथले हजुरको सम्पूर्ण परिवारलाई प्रदान गरौँ यहाँ चाहिँ जहिले यो हाम्रो होम चाहिँ जहिले हुन्छ हो यहाँ ए ल यहाँ हाम्रो गुरुले होम गर्दै हुनुहुन्छ है यो चाहिँ डेली होम यहाँनिर कहिले टुट्दैन ल साथीहरू यहाँ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ है उहाँले चाहिँ यो पाथी भएर माताको बारेमा अलिकति हामीलाई भनिदिन गइराख्नु भएको छ मेरो शुभ नाम चाहिँ थलङ हो है अब पाथिभरा भनेको चाहिँ नेपालीमा पाथिभरा भयो र किराँत भाषाबाट चाहिँ यसलाई मुकुमलुङ भनिन्छ मुकुमलुङ अँ मुकुमलुङ भनिन्छ नाम मात्र त्यतिखेर फरक हो भाषालाई मात्र फरक गराएको छ अनि यो कसरी यो चाहिँ पाथिभरा भनेर चाहिँ कसरी भेटियो के सुरुमा चाहिँ पाथिभरा यो चाहिँ अब भन्नुपर्दा यो प्राकृतिक जस्तै हो प्राकृतिक शक्तिले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पहिला पहिला हुनु चाहिँ अब एउटा कथाहरू चाहिँ लामो छ यो मैले अलिकति बुझेर सुने अनुसार चाहिँ होइन एक सौ पचास वर्ष अगाडि चाहिँ अलिक यसको हाइलाइटमा जुन कुराहरू चर्चितमा आउनुभएको चाहिँ भेडाको कथाहरू आउँछ त्यो भेडाको कथादेखि मात्र अलिक बढी मात्रामा चलिआएको पाइएको छ तर सुनाइमा महात्माहरूको सुनाइमा चाहिँ आजको सोह्र हजार वर्ष अगाडि पनि यो पाथिवाराको एउटा शक्तिहरू चाहिँ थियो भन्ने किम्बदन्तीहरू चाहिँ पाइएको छ त्यो हाम्रो यो भेडाको चाहिँ हामीले पनि अलिअलि सुनेको छौँ होइन यो भेडा चाहिँ अब गोठालाहरू चराउँदा आउँदाखेरि हराएको होइन अनि त्यस पछाडि त्यस पछाडि हाम्रो यो पाथी भाँडा माथा यहाँ हुनुहुन्छ भनेर होइन तपाईँको भाकल गरेर अनि भेडाको बलि दिइसकेपछि अनि भेडा भेटिएको भन्ने छ नि यो कुरो सत्य हो यो कुरा चाहिँ मैले कता कता यसो सुनाइमा आउँदा र यो महात्माको भनाइमा चाहिँ त्यो भेडाको कथा चाहिँ हो तर कथा चाहिँ यो बलि काट्नुभन्दा पनि अब उहाँले चाहिँ त्यो भेडा राख्दाखेरिको चाहिँ आँखा छल्काउँदाखेरि त्यो अलबिन्दा कुरा आपत्तिमा उहाँ चाहिँ पुग्दाखेरिको कुरामा चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो आँखा छल्काउँदाखेरि उहाँ आपत्ति हुँदाखेरि चाहिँ लु यहाँ के छ म अन्जान छु मैले जानिनँ बुझिनँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भेडै काटेर दिएको चाहिँ होइन यो चाहिँ भेडा अब आपतजनक हुँदाखेरि चाहिँ भेडा उहाँको देवीको नाममा चाहिँ छोड्दाखेरिको यो चाहिँ बलि प्रथातिर बगिएको मात्र हाम्रो यो देवीको यहाँ चाहिँ अब पाथी भएर तल मन्दिर भए पनि यहाँ हाम्रो महालक्ष्मी चाहिँ यहाँ बस्नुहुने रहेछ यो चाहिँ सबैभन्दा टप रहेछ हाम्रो पाथी भएर मन्दिर भएको चाहिँ यो महालक्ष्मीभन्दा अलिकति तल हुनुहुँदो रहेछ होइन पाथिभारा हाम्रो पाथिभारा माता चाहिँ यो चाहिँ महालक्ष्मी सबैभन्दा टप योभन्दा टप अरू केही पनि छैन यहाँभन्दा वरिपरि होइन यो चाहिँ एकदमै यहाँनिर हिउँ परेर एकदम यो पुरै हिउँको हिमालय हिमाल पाहाडै पाहाड देख्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ आउनलाई एकदमै कठिन है यहाँनिर चाहिँ म लट्ठी टेक्टै टेक्टै आएँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हिउँ चाहिँ होइन मैले जिन्दगीमा पहिलोचोटि यो देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति यो दुई तिन दिन परेको भएर यो अलिकति साह्रो साह्रो छ है आहा मोतीको दाना हो मोतीको दाना जिन्दगीमा पहिलोचोटि हिउँ मैले खेलेको होइन ए चिसो लास्टै चिसो हुँदो रहेछ एकदम मजा आयो के यो जिन्दगीमा पहिलोचोटि यत्तिको सेतो डाँडो मैले जिन्दगीमा देखेको थिइनँ होइन यो पाथी भाडा आएर मलाई जुरेको रहेछ यो हिउँमा छुनलाई पनि होइन मैले आएसम्म हिउँ पनि छोएको थिएन यो पाथी भाडा आइसकेपछि चाहिँ मैले यो हिउँ छोएर अनुभव लिन पाएँ कि कतिको चिसो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ आएर अनुभव लिएँ होइन एकदमै मजा आयो एकदमै एकदमै खुसी छु म होइन साथीभाइहरूले आज यो जुन मलाई पाथी भएर दर्शनको लागि यो जुराइदिनु भयो मौका जुराइदिनु भयो यो हिउँ खेल्ने मौका जुराइदिनु भयो देख्न सक्नुहुन्छ माथि साथीहरू इन्जोय गरिराख्नु भएको छ है भिडियो ल हाम्रो साथी पुरा हिउँमा इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ ल हेर्नुहोस् ल फर्स्ट टाइम उहाँको हुनसक्छ यति सा यति साह्रो इन्जोय आमा क्लाइम्ब मोटर क्लाइम्बिङ ल स्नो स्नो स्नो बल ओ सर हजुर यहाँ थियो झन् ल ल चिप्लो चिप्लो वाह ओ ल ल ल ल ल आउनुहोस् आउनुहोस् ल मास्तिर आउनुहोस् सर त्यहाँ त्यहाँ नआउनुहोस् ल आउनुहोस् आउनुहोस् ओट वा यो यो रमाइलो अघिको माथि चढ्दाखेरिको दुखाइ थकानलाई बिर्सेर हामी यहाँ हेर्नु यति इन्जोय गरिराख्नु भएको छ सरले ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यो लाइफमा लाइफमा जति दुःख परे पनि यहाँ आएपछि सब दुःख कष्ट हट हट्ने रहेछ भनेको फिल भएर त ल धन्यवाद ल ल म झन्डै लडेँ होइन साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ एकदमै लड झन्डै लडेँ होइन यहाँ आएपछि अलि एक्साइटेड बढी हुँदो रहेछ म एक ठाउँमा अघि लडेँ पनि तर मजा आयो र साथीहरू अब हामीले चाहिँ सम्पूर्ण हिउँ खेल्नेदेखि लिएर यहाँ मन्दिरमा सम्पूर्ण दर्शन गरिसकेका छौँ र हाम्रो आफन्त साथीभाइ र यो भिडियो ज जसले हेर्दै हुनुहुन्छ सब सबैको लागि मैले चाहिँ यो प्रार्थना गरिसकेको छु सबैको मनोकामना पुरा होस् र यो पाथिबारा मन्दिर भनेको चाहिँ लगभग पा यो समुद्र सतहबाट चार हजार मिटर माथि रहेको छ एकदमै चिसो छ तपाईँहरू आउँदाखेरि न्यानो न्यानो कपडाहरू लिएर आउनु होला र यो जुन पाथिभारा मन्दिरमा चाहिँ अब यो हाम्रो समग्र देश चाहिँ अलिकति उन्नतितर्फ अगाडि बढोस् हाम्रो देशलाई नै मैले प्रार्थना गरेँ होइन हाम्रो नेपाल देश अलिकति राम्रो होस् आर्थिक रूपमा सबल होस् होइन हाम्रो सम्पूर्ण नेताहरूलाई एकदमै बुद्धि आओस् अब यो भ्रष्टाचार पनि रोकियोस् होइन वैशाख दस गते उपनिर्वाचन हुँदैछ र यो चाहिँ घन्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन हाम्रो रवि लामिछाने अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ पार्टी हो र यो उपनि उपनिर्वाचनमा तिनजना व्यक्तित्व एकदमै राम्रो व्यक्तित्व उठ्दै हुनुहुन्छ एकजना स्वर्णिम वाग्ले हुनुहुन्छ अर्को रमेश खरेल अनि अर्को चाहिँ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने भइहाल्नुभयो अब उहाँहरूको लागि पनि एकदमै हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो पाथिभारा माताले चाहिँ उहाँहरूको जुन यो चुनाव छ उहाँहरू तिनैजनाले जित्नुहोस् हाम्रो देशले नै जित्ने छ हाम्रो उहाँहरू तिनजनाले जित्नु भनेको चाहिँ हाम्रो देशले जित्नु बराबर हो र मैले हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लागि पनि प्रार्थना गरिसकेँ उहाँहरूको एकदमै जित होस् राम्रो होस् सबैजनाले घन्टीमा भोट हाल्नु होला होइन जति पनि क्षेत्र नम्बरमा उठिराख्नु भएको छ सबैजनाले भोट हाल्नु होला ल साथीहरू के भन्न चाहनुहुन्छ त हाम्रो अब शुभकामना दिन चाहन्छौँ होइन हाम्रो देशको एउटा सही नेतृत्व दिन सक्ने हाम्रो रवि सर हुनुहुन्छ त्यस्तै स्वर्णिम वाग्लेजी हुनुहुन्छ त्यस्तै रमेश खरेल सर हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा देशलाई चाहिँ सही गति दिने जुन एउटा चेष्टा देशमा थिति बसाउने भनेर हाम्रो रवि लामी छाने सरले भन्नुभएको छ त्यही अनुसार एउटा थिति बसाउनको लागि उहाँहरूलाई हामीलाई जिताउ जिताउनै पर्ने हुन्छ नजिताई ठाउँमा नपुगी त उहाँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले उहाँहरूको लागि पनि हामीले एउटा हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने प्रार्थना उहाँहरूलाई हामीले गरेका छौँ शुभकामना छ जित होस् र जय देश जय नेपाल जय देश जय नेपाल है अनि सबैजनाले चाहिँ अब जति क्षेत्र नम्बर जुन जुनबाट उठ्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले विजय गराउनु होला र यो भिडियो चाहिँ सबै सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला ल यो भिडियो चाहिँ रवि लामी छाने हाम्रो सोडिम बागले हाम्रो रमेश खरेल सबै भए ठाउँमा पुगोस् होइन हामीले उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरेको छौँ घन्टीको लागि हामीले प्रार्थना गरेको छौँ हाम्रो तिनैजना साथीले हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ घन्टीको लागि र हाम्रो निरज सर हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ म के भन्छु भने यो देशको अर्थतन्त्र बिग्रेर अहिले जुन युवाहरू वैदेशिक प्लायन हुने अवस्था आएको छ मेन सिटीहरूका हजारौँ सटरहरू अहिले बन्द हुने अवस्थामा आएको छ त्यो अर्थतन्त्र एकदम धराशयमा छ अनि यो सेयर बजारले मान्छेहरू अहिले आफ्नो घाँटीमा चाहिँ पासा लगाएर सेरिने अवस्था आएको छ हो यो सबै कुरा अर्थतन्त्र धरापमा भएको हुनाले यो राष्ट्रप्रति चाहिँ अब हाम्रो सक्षम नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको खाँचो छ त्यसैले सम्पूर्ण मानवहरूले पनि जो जाँदाबाट उठ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अमूल्य मत दिएर भोट सहयोग गरिदिनु हुन भन्दै जय पाथी भारमातासँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु जय पाथी भारमाता जय पाथी भारमाता जय देश जय नेपाल समग्र हाम्रो देश सुध्रियोस् हाम्रो देश अगाडि बढोस् अझै हाम्रो डेभलप होस् हाम्रो देश हामी सबै शुभकामना ल त्यो भन्दै हामी साथीहरू चाहिँ अब हामी यो पाथी भाडा पाथी भाडाबाट हामी तल हाम्रो माथ्लो फेदी तल्लो फेदी हुँदै हुँदै हामी चार पाँचवटा जिल्ला क्रस गरेर हामी हाम्रो वासस्थान इटरीतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ ल सबैजनाले अब यो भिडियोलाई सत सकेसम्म सेयर गरिदिनु होला सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरूको दिन साँझ शुभ रहोस् सबैजनालाई बाई बाई है त ल बाई बाई